Nas convenções aqui da Flórida, cara, ele é um cara muito respeitado na parte do... digamos, do freak show. Ele faz suspensão, ele tem uma crença muito particular, né? E é um cara muito bacana, independente de tudo, ele é um cara muito bacana. Tem uma energia muito massa. Também é tatuador. É... Ele fala em tatu, ele faz pinturas, cara, que eu acho muito legal o que ele fez aqui, ó. No qual ele tira a tinta, é o sangue dele, né? Daí ele usa como... O dia que ele veio me entregar foi muito massa, porque ele falou assim, cara, isso aqui foi feito com o meu sangue. E eu achei que era tipo de agradecimento, assim, né? Eu fiz com o coração, com o meu sangue. falei, não, é meu sangue mesmo, isso é tinta. Eu, cara! <laughs> Então ele entra, quem quiser entrar aí, procurar aí pelo Miguel, vou estar tá marcado nas minhas redes sociais, consegue entrar no site dele, onde ele vende todas essas artes aí. Ele é um cara muito, muito massa, muito massa. Uma honra tatuar ele aí. não vai aparecer no meu bagulho, mano. Não vai aparecer, sai é daqui, mano. O cara quer aparecer porque quer aparecer nos meus bagulhos, mano. Sai daqui, passarinho. Next. Yeah, this <laughs> lady, my girlfriend engraçado, velho. take something that's like as old as Higgs style tattooing, you know what I mean, and then turn it into something that's still new. Já estamos umas duas horas aqui já, ainda vai mais umas três, cara. E aqui é uma... Que é essa, esse realismo, né? Tema náutico. arbusto, a mapa, cordinha ali. E gente Está de boa. Vou marcar ela, vou marcar ela ainda. Cara.